Bihen jengau ika kon on he laki gut kon nun wainam wainan watin. Dirajap kadun tagat cenda he laki isa mak odan gut kon ma. Gut kon gun natap kohinan. E kon gunan gut kon. Hello. Mitanggat garpat mat kat ಈ ಮೂದು ಗರ್ಪಚ್ಚಕಲ್ ಬೀದಿಲ ಗರ್ಪಚ್ಚಕ್ತ ಹಿನ್ನ ಹಲಗು ನನ್ಗೂತ್ಕೊನ್ ಹಲದು ಕಿಲ್ಬರ್ಗದದ ಹೇಳಕಿದಿಲ್ಲ ಬಿಜರನ್ ಗುತ್ಕೊನ್ ಮೂದುಕ್ ಗರ್ಪಸಿಲ್ದನ್ nanon gutkan garpasildan. Heillä kiiva garpasildan, garpasildan, taringin makkonokki nakkaan mura. Uiskimik tjäänykki, algar duli nafka nuki. Opet gar opet mekta nuki Opet algar algar duli nafka nuki. ildadun makon ilda dun uki uki nafka nonda. Onda jinga nafka nura. Dang daman ho. ugiski mekta huma. Duptan duptan garpat lija migut kon. Çok dağlık iyilin mana ora. Bir bina darın. Hala hela ki gunan, hala bi vali hine garpasikta. Gut karma garpasildan hela ki digit. Garpatçana garpatçana. Hela gut kanka. Hogdan darıktan isep jeren muuduk. Hogdan davan ergert ergert luparan. Lukilji. Lukilji. Unni karanda hela kida lukilin manavara. Hellakin lukilin manavara da gunen. Kala otagat lukilti da manavara. Evanika daura bulan jedep. jakal hi muuli bidili hal Örhal harg halgarbe huulin hinni lukildi oda. Giramda huulin odan. हलगर बे eikä kan heillä kiva jemmi iset mi ogolin ki ogolin huulin giram dalgasin vikkil huulin giram da tar gutkan gut kan lukilin gutka san mu jemmiellä tar hogdandan huulin apet giram da vikki hogdandalin tar heilläkin lukil garpat garpatnalin lukillinen man munnetin. Tarit tätä gut kantavar targasin yhkii. Tadukta terhellä vain nadimi, heilläkin diilidegittelden gut kan muuligirkkolden ajan maasilden. Evanika davar bulandidira, tere bulandimi.